नमस्कार घमासान हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत है लाल मिर्च से आप अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं अगर आपकी नाक बंद हो गई हो या फिर सर्दी के कारण नाक अधिक बह रही हो तो लाल मिर्च आपके लिए फायदेमंद हो सकती है जानिए इसके गजब के फायदे लाल मिर्च हर घर में पाई जाती है ये एक ऐसा मसाला है जिससे आपका भोजन बेहतर बनता है लाल मिर्च के बिना रसोई अधूरी है लेकिन ये लाल मिर्च आपको कई और फ़ायदे देती है इसके बारे में आपको नहीं पता होगा लाल मिर्च के कई सारे फ़ायदे होते हैं जैसे कि लाल मिर्च एक का एक बड़ा फ़ायदा है कि त्वचा पर कोई चोट घाव या फिर अन्य कारण से खून बहना नहीं रुक रहा हो तो बस एक चुटकी लाल मिर्च लगाने से खून बहना बंद हो जाता है आप सोच रहे हैं कि लाल मिर्च तो जलन करती है फिर उसको कैसे लगाएं ये जलन तो करेगी लेकिन ये रामबाण उपाय है खून रोकने का मांसपेशियों में सूजन किसी प्रकार की जलन कमर या पीठ दर्द या फिर शरीर के किसी भी भाग में होने वाला दर्द लाल मिर्च के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है इसमें मौजूद विटामिन सी फ्लेवेनाइड्स पोटेशियम और मैग्नीज और मैग्नीज लाभदायक होता है साथ ही जो लोग नियमित रूप से तीखे लाल मिर्च का सेवन करते हैं उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है बता दें कैप्सचीनी